Artmovka, Novoslovskoye et Stelmakovka de la République populaire de Lugansk. Les actions de dix groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été réprimées. Au cours de la journée, jusqu'à 60 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules, ainsi qu'un obusier automoteur à quatre ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimansky, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centres ont frappé des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novskoye. Novolyubovka, Chervonopopovka, popovka Chervon de la République populaire de Luhansk et Grigorovka de la République populaire de Donetsk. Les pertes au total de l'ennemi dans cette direction par jour se sont élevées à 130 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie, trois véhicules de combat blindés, trois véhicules et un obusier automoteur Vuzdika. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions actives des unités du groupe de troupes sud, des frappes opérationnelles tactiques, de l'aviation de l'armée et des tirs d'artillerie, plus de 180 militaires ukrainiens, deux chars, trois véhicules de combat d'infanterie, cinq véhicules. L'obusier automoteur Acacia ont été détruits en une journée l'obusier automoteur Vuzdika. Dans les directions sud et Zaporozhye, l'aviation militaire et l'artillerie opérationnelle et tactique du groupe de force Vostok ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies du Gleda, Pavlovka, Novoselka de la République populaire de Donetsk et Novodanilovka de la région de Zaporozhye. Au cours de la journée, jusqu'à 65 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat blindés, trois camionnettes, ainsi que l'obusier Mstabé ont été détruits dans ces zones. Dans la direction de Kherson, à la suite de tirs d'artillerie, plus de 50 militaires ukrainiens, deux voitures et un obusier des 30 ont été détruits en une journée. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 87 unités d'artillerie en position de tir, en effectif et en équipement, dans 207 districts. Une station radar ukrainienne de détection de cibles aériennes volant à basse altitude 36D6 a été détruite dans la zone de la colonie de Novo-Alexandrivka dans la République populaire de Donetsk. De plus, dans la région du village de Memorik de la République populaire de Donetsk, le quartier général de la 59e brigade d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes a été touché. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont abattu quatre roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR et détruit cinq véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Novaya Kakovka, Nikolavka, région de Kherson, chervono région de Zaporozhye, Nikolskoye, République populaire de Donetsk, et Chipilovka, République populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 398 avions, 217 hélicoptères, 3361 véhicules aériens sans pilote, 410 systèmes de missiles antiaériens, 8222 chars et autres véhicules blindés de combat, 1055 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4300 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8798 unités de véhicules militaires spéciaux.